ni Simba, weni Yanga. Hey, mambo vipi? Nafikiri kwanza ni mweli wa afya. Tumekutana tena katika chaneli yako pendwa ya Vivim Online kwa ajili ya kuja kuzichambua mechi zilizochezwa leo kati ya Coastal Union na Mbeya Kwanza. Mechi hiyo imetoka mbili kwa moja na huku Kinondoni dhidi ya Geita Gold mechi hiyo imetoka mbili kwa sifuri e, tumekuja kuchambua magoli jinsi yalivyofungwa e, tukianza kabisa na Coastal Union. Mechi hiyo ilitoka mbili kwa moja. Goli la kwanza kabisa lilifungwa dakika ya pili na Abduli Sopo ha? Eh, Abduli Sopo, nadhani kwamba hilo jina sijalikosea. Emu tazama, alafu tutarudi kuja kulichambua goli la pili. Goni ya Abduli Sopu akipatia Coastal Union goli la kwanza e, goli ambalo liliopigwa kimaridadi zaidi na Abduli Sopu e, eh, na wakati huo huo mechi iliendelea kuchezwa, iliendelea kulindima, dakika ikafika dakika ya 48 Tigele akipatia goli la kwanza Mbeya Kwanza. E, mtazama nitarudi. Mbichi, kabumbu, safari na muziki kulielekea lango, uso kwa macho na musambisa Kibabe mno anarudi kwenye kipindi cha pili Mbeya Kwanza. matokeo mechi iliendelea kulindima ikafika mpaka dakika ya sabini na sita ambapo Amani alipatia goli la pili Coastal Union <laughs> goli la kufunga mechi. Emtazama alafu nitarudi. Usisahau kubonyeza neno subscribe. Ulinzi kulia lazimishwa kwenda ndani, eneo la mwisho, amefika Coastal Union, nani kaona Swala si kwamba umepita wapi, eh, mechi nzima ilisha kama hivyo magoli mbili kwa moja eh, Coastal Union zidi ya Mbeya Kwanza. Wakati huo tukicheki KMC Kinondoni eh, pamoja na Geita Gold eh, mechi hiyo ilitoka mbili kwa sifuri dakika ya 38 KMC walijipatia goli. Eh, mtazama mtarudi. Nastahili nianze kama hivi. Wilson amepambanisha. What a beautiful goal. Nice one anawatanguliza Wakati huo mechi ikiendelea kulindima dakika ya 58, Mateo Simon akipatia KMC goli la pili. Emtazama, <laughs> nitarudi. Mpira wa kutanguliza juku. Haya, shaingia Mateo Simon, Mateo Mateo Simoni kutokea KMC au Kinondoni wakiwa wanacheza na Geita Gold, mechi hiyo iliisha mbili kwa sifuri. Wakati huo Coastal Union dhidi ya Mbeya, mechi hiyo iliisha mbili kwa moja. E, mechi zote hizo zimechezwa leo hii. E bwana, eh, usisahau kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea. Hii ni Vivim Online, tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu.